i want to go there cela ungiphelezele ngamenzela i-passport ngamnika imali yonke i-transport yonke into yimi siyongigada le wena uyongigada uma kwenzeka ubhaqabo siqinise ngiyabona ngabosha imali and ngangiyidomsha i went there kwaba like mangizogibela amet omunye angazi ngathi ngizwa ngathi usashana omunye omunye ubhuti wendolwane super sounds sounds ngathi uyasebenza kwi-management okay i love um, um, i-rumba music by the way yeah so ngihlangane naye anginikeze nje namanamba nama-adress abantu engizofike ngihlangane nabo ngale mthuthi yes ngimtshe ukuthi ngiyovakasha ngale anginikeze namanamba namanamba kajas ngize ma ngiseboragate ngihlangane no-oliver mtugls it was a very beautiful moment in the early hours of the morning i think kwangabo six sana kuphumelanga kwawe yazi nje yazi nkosi yami nje ngabona ukuthi ya ngadlula ngafika ngale i met abojas i met i went to gwanda inyama yalapha phela mm. hayi ukuthi yabona-ke iyona inyama engangisola ngathi yabona le ngathiangiyazi inyama emnandi kangaaimnandiyamasekwane angazi ukuthi ihloboni or inkomo or imbuzo or but whatever imnandi besihlabengise ngangifikele kobulawayo-ke i went to lo kuyini lobhengula yes i went to sanet sen lapho ngahlala kandlovu for for for for for a week yeah week a week namalanga nje kwakumnandi lapho kwaba mnandi ngase ngiyabuya-ke ngabuya futhi sengipholile ngabuya ngafocus-ake kuubonini it was so beautiful awuzange ucabanga ukwenza any collaboration yomusic ngesikhathi usezimbabwe um mawungabuye cabanga ujas bekani ukuthi uma kangapha sihlangane naye we wanted to do something kwasho ukuthi mhlawumbe ngicabanga ukuthi isikhathi besingakabi right besingakabiukuthi manje sisangayenza because we also spoke aboutoba nawe ukhuluma ngento ezifana nokuretire nokwenza naye ngizeakumelana nretire before yabona ngalesi sikhathi leso-ke it was even more interesting because sinojas sasikhuluma ngendaba yokwenza a eh, festival ezoba some sort of a cultural exchange yabo manje sishawa ukuthi kunale ndoda le beyingane beyivele ifuna into eyiningi into eyiningi abantu mangakuthi yena mhlambe lo khona kuye khulume ngicela ngikhulumelele okay hayi lokho njenge ngikhulumele naye and yes and then mhlambe something for my I think I owe oh, Jays uyangowisha leyo nto leyo nami ngiyamowisha leyo nto we both owe our country. yeah Jays my ngiyazi yazi ukuthi you follow us yazi ukuthi nawe khona uzomuzwa ubone ni still want iproject lela nikhuluma ngayoifollow eh, him on facebook and yeah. i'm happy ukubona ukuthi he's progressing yes usayisha mina-ke mina sengiialbum yakhe is the tenth album and he was saying kungaba ngokugcina Yeah. but akube yokugcina i-album but we still owe both our countries le nto esasikhulume ngayo